Apa, Ibai Altzaganaz, mumiko EH Bilduko kide eta zinegotzie. Joandan azaroaren hogeta zeian, osoko bilkura eukien dur, eta bertan hainbat puntu eztabaidatu ziren. Euretako bat, izen zan, ordenantza fiskalekaz lotute, azaldu gendu, nurrien eztabaidatu gendu zen ordenantza fiskalen aldaketa gehienak, badakizue honek e, arautzen da bezala e, tasa eta zergak, eta bertan proposamen batzuk luzatu gendu zela EH Bildutik, ebretako pare bat gobernu taldetik aintzat hartuek ziren eta ba denbora honetan hori guk egindako proposamena teknikoki garatzen egon dire eta azaroko osoko bilkura honetan ba ja proposamena aldaketa proposamena e, eh, boskatu egin dugu aipatzen nabilena da ba guk proposatu genuen moduen jarduera ekonomikoen zergan hobari bat planteatzea ba euren plantilla handitzen da baina kontuten eukinde kasu honetan, ba, hori, eh, kontratu mugagabe ekaz eh, handitzen danean plantilla hori, eta zentratute edo bideratute kolektibo jakin batzuetara. Hain zuzen be, hogeza malurtetik berako kontratazioak egiten dagozen entzako, edo emakumeak, edo orokorrean eh, lan munduen sartzeko arazoak dekiesin kolektiboak eh, kontratatzen dagozen entzako proposamen hau hau batez sonartu e, izen eta esan behar da, ba, urrengo urtera begireko ordenantza fiskalen aldaketa guztien artean hau batez sonartu izen dan bakarra da. Urrengo puntu baten, kale garbiketa zein e, papera eta kartoia batzea eta e, ondakin tamaina handiko ondakinen bilketa barne hartzen dauen kontratuen aldaketatxo bat egin barzan, bere momentuen kontratu hau esleitu zanean, 2000 eta emeretzien, oker e, ba, esleipen horretako pleguetan zehazten ziren e, zera, ba, zaugarri guztiek edo bete behar guztiek eta eta baldintza guztiek, eta horren artean ba, detaliatzen zan be bai e, zerbitzu horrek eskaintzeko beharrezkoa izango zan ba, makinaria eta ba, e, denbora bat pasada eta orain ikusten da ba, bertan zehazten zen makinaria bat aldatu behar dela, eta, eta beste, beste erabatekoak e, jarri behar direla, eta kasu honetan gu azten hiru egin baginen be, e, eh, puntu ere onartu izan zen. Eta osoko bilkurako gaiekaz bukatzeko, buke ehatxe bilduti, ba, mozino bat e, aurkeztu dugu oingoilean, hain zuzen be, momentu honetan e, bitzarrean emoten da eztabaida baten ingurukoa eta udaloi ba zuzenean eragiten dozkunean kasu da legebiltzarrean lurralde, lurralde antolamendurako legeari e, bai eaj eta bai pse hainbat e, zuzenketa edo aurkeztu dutzea zela eta zuzenketako batek planteatzen dagoena da sortzea orain arte existitzen esan figura bat lege horren marruen, izango zala eh, interes publiko goreneko proiektuena. Honek euki behar dau, e, ingurumenagaz lotutako justifikazio bat, olako proiektu batek, baina ba, bueno, justifikazio hori emonda mm. eta ba, eh, interes goreneko proiektu bezala, interes publiko goreneko proiektu bezala behin izendatzen danean, eh, horrek suposatuko leuke ba, herrietan egon aldiren bestelako eh, irizpide eta irigintza erabakien ganetik olako proiektuek esarri aldirela. Claro, guk hemen ikusten dugune da, udalen autonomiaren ganetik, udalon eskumenen ganetik, eta, ba, bueno, ba, kasu askotan, e, anistasunaren kontra eta eta eta gertatu aldala be bai, ba, kasu askotan, ez da, e, herritarrek eurek zuzenean prozesu parte hartzaileen bidez hartu izen da bezen eh, erabakien kontra edo horren ganetik, ba, esarri aldirela jaurlaritzak erabakitzen dauzen golako proiektuek. Hau ulertzen dugu esan dugun moduen, badala, udalon autonomiaren aurka Eh, etorri aldan zeo zer, eta orduen mozinan planteatzen gendun esan, ba, jakinaraztea gure kontrako e, postura edo e, jaurlaritzari, eta izteko ba, zuzenketa horren tramitazioa bertan bera izteko, eta hau komunikatzea eudeleri bebai, eta eudelek e, ba, zentzu bardinean e, e, ba, bere burue posizionatzea, ezta? lege horren, e, zuzenketa horren aurka azkenean bosketan, EH Bildu eta Elkarrekin Podemosek baino eskendun babestu muzinoa, zibika azten idu egin zan, eta bai EAJ eta PSeko zinegotziek aurka zerean, beraz muzinoa esan aurrera uten.